6 на 6 на 6 на 6 на 6 Tesónás ilyen spektakereket cigit Amíg sírsz nekem, én keresek egy misit Olyat rávertem, hogy a tiszta pisi Fafan is oda szólt, ő inkább hazaviszi Ej, haza élsz, éjszét néz az anyukád Eskü nem érti, miért vizes a ruhád Olyan sok a füst, nem bírja szarú hártya Gyorsba elszívok egy cigit szarumánnal feles pan, de a másik fele csaj Nem kell ide nő, mert minket csak a zene hajt Egyedül is baszok, nem kell ide zenekar Úgy behajt a srác, nem kell a zeneka Tudom rosszul esik, de azért bele ne haj Egyik szeme sír, de a másik szeme haj Csúnyán beszél, amúgy szerintem nincs vele baj Nem, nem kell ide fit, nem akarom, hogy beleszarj Hogyha nem tetszik a csaj, kérem a kövét Hogyha berakom, én fix berakom tövig Mire ide érsz, még leszalad pár rövid Full, berúgtam, úgy köszönök, hello röfik Az, hogy ki a jobb, nem is teszem szóvá Pont mint Karigeri, úgy rengat a kormány Több mint kétharmadban rakom, mint az Orbán Annyi pénzem lenne fix, hogy én is szórnám Csak aranyatás, nem igazi feleség Nem, nem magas az ár, beveszi egy felesért Túl kicsi a lány, de szerintem még belefér Úgyis beteszem, megmondtam már az elején Csendben maradnál, felé maradna a tár Befefogom a szád, fejed mint az avatár e- ez még nem a drop, ez még csak a zavatás Hallott haver, úgy látom, hogy kicsi a rakás Tesó, ne siess, még tekerek egy cigit Amíg sírsz nekem, én keresek egy misit Olyat hogy a tiszta pisi Spanis oda szólt, ő inkább hazaviszi Ej, élsz, és néz az anyukád ha. Eskü nem érti, miért vizes a ruhártja Olyan sok a füst, nem bírja szaruhártja Gyorsba elszívok egy cigit szarumán